碗里头、肚里头、水里头、眼底耶；佛里头、法里头、色字里头、眼底耶。色里头、财里头、爱里头、眼底耶，嘿嘿，眼底耶。